This is different. no! No, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Burak, burak, burak, burak, burak, burak, burak, burak, burak, burak, burak, burak, burak, burak, burak. Это я сам, я сам не Oh, my God. Нигер. Давай мир! Солдат, солдат. Шпион. Да ты сам меня первый давай, убил. Давай мир. Ты меня сам первый убил. Извини. Да что? soldier is a spy. That soldier is a spy. Medic! Medic! Sentry forward! That soldier is a spy. Medic! That spy is not one of our Medic, come on, man. Сделал одно... однотоночные салфеточки. Just lay your weapon. Hey, Scout is falling. Got a contract for you. hell, boys! Spy! Spy! soldiers are back! Thanks! Magic, respect. Но... Э, наверное, сервер будет такой глухой. И, наверное, не будет мира. Никаких, блин, я только северах нет. На горо... городе там. Не убивай, не лесу, убиваем солдат. Я хороший. сражался. И не Танго, танго, танго, танго. Deploy this to here. Спасибо, блин, то, что меня убил. Посуда. И что ты там находишься, блин? Ugh. Давай заключим мир. Давайте заключим мир. Стой! Стой! Стой! шпион, шпион, давай заключим. Thank you. Давайте заключим мир. Стой! Perfect!